我走了。啊？你你你你你你又在这里干嘛呢？我要回去上班了。我在这里上班，谁发工资给我妈妈。发工资啊？怎么可能呢？我走了啊！嗯？我去上班去了。我在干嘛？ 哎，不能往这边放，丢下。这刀不要玩刀，刀给爸爸。我在陪你摸鱼啊。我跟你摸鱼摸了半天了，是不是？摸鱼摸鱼。 <laughs> 那不叫摸鱼， <laughs> 摸鱼是这个意思啊。好吧，好吧，嗯，好吧。其实我不是在摸鱼的，我是在做事的啊。不要。这吃的太专注了。 看到他就关注了，你把尿湿了！今天又在外面瞎尿尿、瞎拉粑粑，是不是？刚妈妈跟我投诉你了，对不对？你是不是又尿尿了？拉粑粑啦？鸡巴，煮熟了鸡巴。还煮熟了吃？我怎么敢吃？你你太脏了！你拉粑粑了，小气鬼！你怎么吃？啊？小气鬼怎么了？ 你小气鬼，喝凉水。你小气鬼，喝凉水。还有呢？魔鬼。哦，变成魔鬼呢？我想变魔鬼，这样的，这样的。妈妈，妈妈帮你倒了。嗯，好吃。吃饱了。吃饱了。讨厌。拜拜。你讨厌你外婆是？讨厌我妈妈。你讨厌你妈妈？ 丫 <laughs> 头，他讨厌你。你狗窝，你狗窝，你你爸爸把你狗窝搞掉了。狗窝。我爸爸。嗯。你爸爸是不是是不是老六？谁是老六？我服了你，老六。呵呵呵呵。你六。他是你才是老六。到 <laughs> 没有？谁是老六？ 宝宝，谁老地？谁老地？我服了，你才是耶！地！还没开始，开始，开始。你看这灯的一个娃，把我的可乐抢走了，给我，为什么抢我可乐。我给你。 做好一人一口，你这独享，你觉得你做的对吗？你不讲信用，快点，你不能喝可乐呀！有一口，有一口。你这种小人不能喝可乐，我大人才能喝。来小人不能喝，大人。大，大人不可能给一个我小人给个。你小人给，你放屁！来个来。 以后等我老了，你养不养我？你看他摇头了，丫头，你不养我啊？啊？你看他摇头，他一直在摇头。完了完了，哎，我上次问陈玉香，陈玉香说养我，问这个这个不养我啊？还有呢？都漏了。你看你看小白，滚过来你这个小人。 你小人？你是不是小人？